avvalambor assalomu alaykum muhtaram xonimlar va janoblar qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar barcha barchalar poytaxtimizda mana shunday go'zal muhtasham koshonadan biri mumtoz koshonasiga xush kelibsiz qadamiylarga hasanot bo'lsin assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli xonimlar va janoblar barcha barchangizni ushbu fayzli oqshomda xush ko'rdik azizlar kechamizning eng kutilgan eng hayajonli daqiqalari yaqinlashmoqda demakki bugungi oqshomning chinakam shahzoda va malikasi davramiz markaziga tashrif buyuradilar aziz dostlar haqiqatdan ham biz kutgan on hayajonli daqiqalar yaqinlashmoqda aynan mana shu lahzalarda albatta o'rnimizdan turgan holda va doimiy guldiroz qasiylar sadosi ostida bugungi kechamizda asl qahramonlarni qarshi olish fursati yetdi marhamat o'rnimizda turamiz va guldiroz qarsagilar yana bir bora xayli oqshom muhtaram xonimlar va janoblar qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar barcha barchalarga to'yu tantana muborak bo'lsin assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli xonimlar va janoblar barcha barchangiz bilan mana shunday fayzli oqshomda sevgi va muhabbat ayomida ko'rishib turganimizdan nihoyatda mamnunmiz xush kelibsizlar albatta aziz do'stlar bizga ma'lum qargamashnay do'sa jam bo'lar ekan qargamashnay karnay surnay navalari jar aytib bar ekan va albatta qargamashnay tarixiy lahzalarni bevosita guvohi bo'lar ekanmiz demak shu yerda katta bayram katta tantana va albatta xalqimiz uchun eng qadrli kechalardan biri to'y kechasi ushbu sol va betakror kechamizni hurmatli kelin hamda kuyovimiz ulug'bek hamda komolaxon aynan mana shu lahzalarda baxtu taxt egallashmoqda ularga chinakangi baxt saodat tinchu xotirjamlik va albatta olam olam quvonch tilab qolamiz albatta bugungi oqshom bugungi shodiyona nafaqat kechamiz qahramonlari balki ularning yaqinlari ota onalari uchun ham unutilmas kundir biz mamnuniyat ila xonadon egalarini ham bugungi ayyom bilan muborakbod etgan holda yoshlarimizga chin muhabbat baxt omad va olam olam quvonch tilaymiz kelajakda solih va soliha shirinda shakar farzandlarning go'zal va mehribon ota onasi bo'lib shunday baxtli yashangki iqbolingizdan millionlab insonlar andoza olsin sizga havas qilsin sizlar sizlarga intilib yashasin bugun sizlarga mana shunday go'zal va totli hayot inom etilayotgan ekan biz ham sizni chin dildan muborakbod etamiz qolaversa aziz dostlar biz yana bir bora ta'kidlab o'tamiz biz kutgan on hayajonli daqiqalar 2021 yil 15 noyabr oqshomi barchamiz qalbimizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qolsa ajab emas chunki bugungi oqshomning har bir oni har bir daqiqasi sevgi va muhabbat va albatta eng sof tuyg'ularni tararam etadi ushbu go'zal baxtiyor lahzalarda sizning xizmatingizda mohira va betakosh vazami somadan yozilgan shohona dasturxon hamda estradamizning yorqin vakillari barcha barchanglarni xushnud etishda shay turishdi aynan mana shu lahzalarda alo kayfiyat ila to'yu tantanamizni tantanaviy ravishda ochiq deya e'lon qilamiz agar qo'linglar bo'sh bo'lsa agar yana bir bora guldiroz qasagila bugun kechamizning aziz yoshlariga qarsagila aziz do'stlar hurmatli hamkasbim ahamiyat bergan bo'lsangiz bugun orzu havasli insonlar to'y qilmoqda zero ushbu koshonamiz bayramona bezatilgan barcha jamuljan bo'lgan insonlarning o'zorlaridan o'zgacha nur tabassum taralmoqda demakki oqshom so'ngiga qadar mana shu yo'sinda davom etsak kerakli natijaga birgalikda erisha olamiz degan umiddamiz shunday ekan aziz mehmonlar oldingizga yozilgan noz ne'matlardan bemalol bahramand bo'lganingiz holda bugun o'z energetik balansingizni maksimal darajaga ko'tar kirishingizni so'raymiz zero oldinda sizlarni ajoyib va unutilmas lahzalar kutmoqda haqiqatan ham kutilgan hayajonli onlarda kelin hamda kuyovimiz xonadon sohiba sohibalari va albatta barcha barcha qadrdon mehmonlarimizga aytiladigan har bir so'z har bir qabadagi samimiy dil izhorlari ajoyib tuyg'ular va ajoyib sovg'alarni tarannum etadi ushbu sovg'alarni siz e'tiboringizga sovg'a tariqasida taqdim etishni turgan oqshomimizning mezbon ijodkorlarini davramiz va albatta badiiy sahnamizga taklif etish niyatimiz bor e'tiboringizni yana bir bora oqshomingiz xayrli o'tsin muhtaram xonimlar va janoblar barcha barchalarga yoqimli ishtaha tilagan holda biz ushbu go'zal oqshomimizni davom ettiramiz yana bir bor yoshlarimizni bugungi ayyomga o'zlarining eng go'zal eng samimiy tilaklari bilan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar nomidan muborakbod etgan holda kechamiz davom etadi albatta mezbon ijodkorlarimiz tomonidan eshiklarni kalitsiz ochadigan ocha olishga qodir bo'lgan qo'shiqlar ketma ketligi sizlarga taqdim etildi biz umid qilamiz bugun oqshom davomida sizlarga eng saralab olingan qo'shiqlar ketma ketligi taqdim etiladi shunday ekan biz mamnuniyat ila yulduzli onlarni ochish niyatidamiz va davramiz markaziga ilk mehmon san'atkorimizni taklif etish niyatidamiz muhtaram aziz dostlar yuqorida va'daga binoan ko'plab mehmon san'atkorlar bugungi oqshomda qalbadagi samimiy dil izhorlarini va albatta sokin hamda shohshodon onlarni aziz yoshlarimizga sovg'a tariqasida taqdim etish niyatlari bor hurmat va ehtirom ila kechamizni ilk san'atkor mehmonini sahnamizga taklif etamiz sahnada xalqimiz sardog'idagi ijodkor o'zbek estradasining yorqin vakili o'zbekiston respublikasi xizmat ko'rsatgan artist ulug'bek rahmatullayev kuylaydi qarshi oling bugun softug'ular oqshomi bugun baxt va muhabbat ayyomi mana shu oqshomning yanada chiroyli o'tishi bugun nafaqat biz san'atkorlarga balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liqdir shunday ekan azizlar keling mana shu oqshomning baxtli daqiqalarga chiroyli lahzalarga boy o'tishida birgalikda harakat qilsak zero bugungi oqshom bugungi shodiyona barchamizning xotiramizda eng unutilmas eng baxtli kun sifatida muhrlanib qolsin haqiqatdan ham aynan mana shu lahzalarda muhtaram xonimlar va janoblar biz kechamizda rahsunkor olani davom ettirish oqshomimizning yulduzli lahzalarini davom ettiramiz sahnada o'zbek estradasining maftunkor serqira ijodkori munisa rizayeva kuylaydi qarshi oling barcha barcha qadrdon mehmonlarimizga tashakkurimizni izhor etamiz mana shunday alo kayfiyat ko'tarinki ruh sizlarni hech qachon tark etmasin albatta bugungi oqshom juda ham chiroyli ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda istardimki aziz yoshlarimizning hayotlari ham mana shu bugungidek ajoyib lahzalarga baxtli daqiqalarga limmolim bo'lsin hurmatli kelin hamda kuyovimiz oila deb atalmish muqaddas dargohda hamisha bir biringizni asrab avaylab yashang muhabbatingiz hamisha barqaror bo'lsin deya biz kechamizning eng yorqin va ajoyib lahzalarini davom ettiramiz aziz mehmonlar hurmatli xonimlar va janoblar yuqoridagi va'daga binoan bugungi oqshomning eng kutilgan eng hayajonli eng ta'sirli onlariga yetib keldik desak menimcha mubolag'a bo'lmaydi haqiqatdan ham aziz do'stlar barcha barcha undan oldin yoqimli ishlatilgan holda biz kechamizda eng kutilgan va hayajonli onlarni ochiq deya e'lon qilamiz bugungi oqshomda biz ko'p marotaba kelin hamda kuyovimizni eng asosiy qahramonlar deb atadik lekin ulardan ham muhimliroq mana shu lahzalarni mana shu onlarni uzoq yillar davomida kutishgan insonlar bor albatta ushbu insonlar eng baxtiyor va eng go'zal insonlarimiz makki madinamiz aziz onajonlarimiz hurmat va ehtirom va albatta davomiy guldiroz qasigilar sadosi ostida davramiz markaziga oqshomimizning eng baxtiyor insonlari ziyodaxon hamda muyassarxon onajonlarimizni taklif etamiz qarsagilar aziz do'stlar aziz farzandlarini bolaligidan oq oq yuvib oq taragan qo'llarini duoga ochib farzandlarining kamolini so'ragan aziz onajonlarimiz marhamat davramiz sizlarga muntazir bugun mehmonlar soni juda yam ko'pchilikni tashkil etmoqda aziz onajonlarimiz mana shu mehmonlarni goho kutib olishdik goho kuzatib qo'yishdik mas'uliyatli jarayonlarni boshdan kechirdilar demakki aziz mehmonlar onajonlarimiz bosib kelayotgan har bitta qadamlari uchun guldiroz qarsaklaringizni balandroq chalsangiz menimcha arzigulik bo'ladi hurmatli aziz onajonlar yana bir bora farzand to'yi muborak bo'lsin biringizga o'g'il biringizga qiz muborak bo'lsin hamisha aziz yoshlarimiz sizlarni xizmatinglarda bo'lishda hech qachon charchashmasin ana endi yoshlarimiz tomonidan maxsus sovg'ani sizni e'tiboringizga qaratish niyatimiz bor va albatta barcha barcha qadrdon mehmonlarimizni iltimos qilardik ortimizga o'rnatilgan ulkan monitorga e'tiboringizni qaratamiz marhamat aynan mana shu lahzada muhtaram aziz do'stlar kelin hamda kuyovimizni yana bir bora chin qalbimizdan muborakbod etamiz eng ezgu niyatlarimizdan biri allohim ilon kelasi yillari ushbu xonadonga bir biridan javob go'zal solih va soliha farzandlar nasib etishini chin dilimizdan so'rab qolamiz oqshom o'z xoisiga yetib borar ekan albatta bu oqshomga nuqta emas virgul qo'yamiz buning sababi hali bu xonadonda ko'plab baxtiyoronlarni quvonchli lahzalarini bevosita guvohi bo'lamizga umiddamiz hozir esa har bir o'zbek xonadonining an'anasiga muvofiq mana shu xonadon uchun qadrli bo'lgan insonlarga so'z navbatini taqdim etamiz marhamat tinch yurtda mana shunday baxtli oilalar yarashadi masofa osmonda esa mana shunday quvonchli lahzalar kelasi baxtiyor oilada uchrashguncha xayr salomat bo'ling